Начнем с того, что такое криптовалюта. Что такое биткоин? Что такое биткоин? Биткоин – это цифровая э, коин, монета. Ну, ее назвали монетой, потому что коин, да, переводится. Цифровая монета. Вот. Никакого отношения к какой-то конкретной валюте это не имеет дела вообще в принципе. Это всего лишь некая такая система э, а, убеждения и веры людей, как и христианство, как и мусульманство и все остальное. Понимаете, да? Это своего рода такое религиозное движение биткоинеры там всякие там, досмены, пошло-поехало. Вот. Эм, если мы с вами посмотрим на любую купюру, на любую, у кого есть купюра, быстро в кармане, любая, доставайте. Десят это много, будет жалко. Марте. Да, пятерик. А, если мы с вами посмотрим на любую купюру, абсолютно на любую купюру, любой страны мира, что мы с вами там увидим, э, что здесь, давайте, что тут самое ценное есть? Что здесь сейчас есть? Ну, вы уже знаете, да, хорошо, да, не буду вам вас э, долго мучить. Цифры вот здесь. Это уникальный код, видите, который не повторяется. Вот, он реально не, не повторяется. В реестре, в банковском реестре этого государства, если сказать, вот какая купюра по этому коду, они вам скажут 5 гривен такого-то года выпуска, такая-то партия и так далее. Теперь, если вдруг при каких-то обстоятельствах происходит следующее. Теряется вот этот вот код. Ну, исчезает, сгорает, вернее, не, не так. Ну да, да, окей. Вот оторвался код. Скажите, а есть у нас возможность купить за эту купюру что-либо? Что Нет. Нет. То есть это, это мусор, правда? Это просто бумага. Все. То есть получается, что бумажный носитель является неким кодом, на бумаге написан код цифровой, и там еще э, он э, защищен разными водяными знаками, пошло-поехало. Теперь, вот это, вот это, и есть вот этот вот набор цифр, код, цифровой код, только на бумажном носителе. Теперь эти цифровые люди доперли, зачем, блин, лес пилить? Но ну, реально это, короче говоря, накладно. Гораздо проще сегодня век информационных цифровых технологий. Гораздо проще вот эту вот штуку переместить в какой-то девайс электронный. Правда? Вот, ну логично же. Все. Вот это и есть на самом деле монеты. Но это не монеты, как э, типа расчетная монета, единица и так далее. Это просто некая ценность, ценный код, который есть только у вас, ни у кого больше нет, он не повторяется и так далее. Вот. Какой-то, какие-то коды называют биткоин, какие-то коды называют даш, какие-то и -э -э эфир и пошло-поехало. Понимаете, да? То же самое касается любых акций. Если мы возьмем сегодня любую акцию корпорации Google, там, например, допустим, там, а, Microsoft, Apple, там, Amazon, все что угодно, любую акцию. Все, что самое ценное есть на этой акции, это вот это вот набор цифр вот этих. На бумажном носителе, который также с водяными знаками, с печатями и так далее. Окей? Если мы оттуда оторвем, от акции Google, например, вот такую штуку, акция Google, все, она уже придет. Ты с ней не придешь, и она уже не является нигде ценной бумагой. Ничего с ней не сделаешь. Ничего, они скажут, где код? А по этому коду можно прийти в банк и э, получить э, купюру. Вот в чем фишка. Понятно, да? Вот это и есть криптовалюты. Все, и больше не надо ничего изобретать другого. Очень просто, понятно, и можно и ребенку объяснить, и, кому угодно. Теперь, что такое, э, давайте, что такое блокчейн? Хотите? Да. Простым, коротким языком, что такое блокчейн. Поднимите руки, кто из вас хотя бы раз был в нотариальной конторе. Все были. А, как там выглядит процесс? Мы пришли, что-то оформили, какую-то сделку, правильно? И что по этому поводу дальше происходит? Да, вам выдали бумагу какую-то и поставили печать, пошла сделка, денег заплатили, все хорошо. И зарегистрировали, эту бумагу. Где? В реестре. В реестре. Реестр данных, правильно? В этой реальной конторе который что? Защищен каким образом? Он в общей базе. Прошита книжка. Он прошит, да? Когда еще не было общей базы, а, не было. Да, он был просто прошит, и сейчас тоже он прошит э, нитками. И печать сургучом. Для чего? Чтобы нельзя было вырвать, нельзя было, нельзя было фальсифицировать. Так или нет? А? Прекрасно. Слушайте, теперь внимательно. Вы пришли и заключили сделку. Например, купили 5 гектаров в центре Киева, или вам подарил, кто-то передает по наследству 5 гектаров земли в центре Киева. Представляете, какие-то деньги? Вы такой счастливый, класс, все, супер, джекпот поймал, жизнь удалась. И тут хренак и сгорела контора нотариальная. Полностью. Под ноль. Со всем реестром. Теперь очень сомнительный вы владелец 5 гектаров э, земли в центре Киева, понимаете? С вот этой бумажкой. Говорит, «Ну, тут что-то можно, можно было поделать, а где реестр? А реестра нет. А теперь представьте, что такое блокчейн. Это когда вот эта любая транзакция записывается, и одновременно у всех нотариусов мира, у всех, мгновенно в книге, в их амбарной книге появляется запись конкретно про ваши 5 Понимаете? И э, э, нотариусы смотрят, так, у меня в книге такой записи нет, у меня в книге нет, подтверждаю, подтверждаю, подтверждаю. Ясно? Каждый посмотрел в своей книге, у них такой записи у них не было за всю историю сделок. Они говорят, подтверждаю, подтверждаю, подтверждаю. Все, три нотариуса подтвердили, зашибись, рубаха в клетку. Все, вы счастливый обладатель 5 гектаров. Понимаете, да? И даже если все сгорят конторы мира, но одна хотя бы останется, а я в это верю, что хотя бы одна где-нибудь там в Занзибаре, но останется, или там на Калиманджаро, то вы тогда всегда приходите э, в этой базе, сверяетесь с э, тем, что э, вот это вот транзакция, Ваши это документы. ваш документ, окей? Это блокчейн. Ясно, да? Что такое майнинг? Мы с вами просто простую короткую игру сыграем. Вы можете... Надо здоровье можно просто... А, мы по-другому сделаем. Мы по-другому сделаем. А что такое майнинг? Если что, мы в началке... Откуда вот эти вот все коды собираются уникально? Есть некий исходный код. Например, 1, 2, 3. Это исходный код. Послушайте внимательно, условия. Сейчас играем в игру. Мы играем в игру в майнинг. Исходный код. Тот, кто уже играл со мной, не участвует. Тот, кто не играл, участвует. Понятно, да? 1, 2, 3. Это исходный код. Он не котируется в э, наших э, э, следующих комбинациях. Задача Молодец. 232. Нет, Уже все. они сейчас. Нет, 200. Должно быть 9. Все, больше нету. Крути, не крути, этот исходный код имеет только 5 комбинаций. Только 5 биткоинов. Понятно? Емкость вот этого кода 5 биткоинов. Емкость этого блокчейна 5 биткоинов емкость блокчейна биткоиновского 21 миллион биткоин, понимаете, да? Плюс 100 миллионов сатоши в каждом биткоине. Вот это вот количество кодов, потому что ну, них очень сильная цифра. Если начать также перебирать, мы доберемся до такой же точно сути. Кто назвал 321? А? 213 тысяч. есть. 213 человек. Кто назвал 321? Кто назвал 321? Имя? Мы вместе, Таня и Таня, мы. Кто быстрее, кто резче? Я вроде, потом она... Таня резче. Хорошо, Таня. У Тани э, видеокарта быстрее. Она моя спонсор. Хорошо, ладно, поделитесь. Два, один, три. Два, один, три. Ты назвала? Да. Два, один, три. Тоже Таня? Да. Макутиева. А? Хорошая видеокарта у вас. Дальше. Три, один, два. Ну, три, один, два. Кто назвал? Я назвала. И знаете, наманил биткоин и забыл про него. Такое это забывает. Я назвала, Да ты что? Последний я назвала. Тоже Татьяна? Да, последний я назвала. И тут ты назвала. Вообще. Один, три, а два. Какой-то тайминг. Какой-то тайминг. Не майнинг, а тайминг. Один, три, два. Кто назвал? Один, три, два. Имя? Имя. Игорь. Итак, смотрите. Игорь получил один биткоин как майнер, ну, как шахтер пришел, нарыл, короче говоря, один биткоин, да, Таня один биткоин, э, э один биткоин, один, все, все, биткоины закончили, Их больше нет, их невозможно больше на наманить, добыть. Не существует компьютеров, считать других комбинаций нет. Причем каждый раз, когда ваш компьютер считал, ваш да, Pentium считал комбинацию, он сверял, есть такая комбинация или нет. Если нет, ну, все, моя, так или нет? Вот это майнинг. Простым, понятным языком. Теперь, почему майнинг на самом деле э, уже в прошлом, то есть в плане, э, там, например, зарабатывания денег на этом и так далее. Многие рвутся в майнинг, это то же самое, как сейчас многие там, а давайте пойдем откроем э, на рынке контейнер, торговать будем джинсами. Примерно то же самое. Смысла нет, потому что уже есть супермаркеты, огромные бутики и так далее. Понятно, да? Но часто люди застреют в прошлом, отстают от паровоза, приходят в бизнес, такие, короче говоря, блин, счастливые на иллюзиях и потом попадают на деньги. Майнинг уже где-то года полтора назад просто он себя изжил. Ну, в смысле, он, он существует и будет существовать всегда. Но просто войти в этот сегмент э, с точки зрения добычи монет, это то же самое, что, э, допустим, вот есть э, в странах, где добывают уголь, например, в Донецкий регион, где добывают уголь. Да, это стоят мощные, большие э, штольни, профессиональное оборудование. Да. Представьте, сколько надо оборудования для того, чтобы добывать уголь сколько денег, оборудования, чего пытаться на рынке надо за место под солнцем, так или нет? А есть люди, которые э, копальни делают, знаете? Лопатой копом, вырыл лопатой, залез, короче говоря, ночью, блин, э, в эту копанку, нарыл ведро, короче, этого угля, вылез, классно, на бутылку водки заработала жизнь давай. Завтра залез, тебя накрыло там нахрен какой-то лавиной сверху, там увалилась земля и все. И никто не узнает, где могилка моя. Все. Вот это майнеры сегодняшнего дня. Понятно, да? В майнинг, если заходить, вам надо иметь ну, хотя бы миллионов, так 100 долларов, хотя бы. Просто пойдите посмотрите, что такое ферма майнинговая, и потом дальше уже принимаете решение. Чтобы по статистике попасть. Не по статистике попасть, чтобы да, успевать с теми пентиумами. Да-да-да, понимаете, с теми пентиумами успевать. Потому что приезжаешь к китайцам, у него 3 километра а на 3 километра. И количество электроэнергии на эту ферму такое же, как, например, на Киев. Вопрос, ты потянешь такое? Знаешь, сколько там миллионов и миллиардов надо вложить? Это майнинг. Понятно, да? Так что, э, когда там приходят, все, я решил бизнесом крутым заняться. Каким? Майнингом. Да ты что, говорю, вот это, говорю, блин, поворот. Ну-ка, давай, <laughs> говорю, посмотрим, а, что ты про это знаешь. И начинаем разгребать эти завалы, оказывается, он больше не хочет заниматься майнингом. Я говорю, хочешь, пойди попробуй, пойди попробуй. Там есть, говорю, две категории людей. Счастливые, вот такие вот товарищи, которые э, стоят и улыбаются, вот так. Такие улыбаются, счастливые, у них идея фикс. И э, на заднем фоне есть вот такие товарищи, которые уже ни хрена не улыбаются. Потому что эти покупают оборудование, а эти продают, не знают, кому продать. Понятно, да? И часто эти этим продают, и эти теперь счастливые, эти пока счастливые, но потом они становятся вот такими, и этот круговорот никогда не заканчивается. Все. Так, теперь давайте поговорим про э, наше комьюнити. Когда у меня спрашивают, э, расскажи про EasyPeasy, что это такое? Я говорю, «Ну, знаешь, Сначала банально денег хотелось заработать, прилетела идея собрать до кучи вот такие э, революционные сегодня направления, как, например, допустим, там, блокчейн-технология, там, криптоэкономика, например, там, допустим, онлайн-образование. А, потом э, есть очень интересная вообще, в принципе, математический, математическая модель распределения денег по э, многоуровневой структуре. Новая, вообще просто тупо новая. Вот ее до, до недавнего времени не было на Земле. И, и мы ее увидели и тоже вот это вот все вместе решили соединить. И получился очень хороший симбиоз, классный коктейль, отличный, шикарный. Вот. И э, фишка в чем? Через какое-то время я для себя э, поймал инсайт, самый важный, наверное, в жизни. Мы, э, каждый из нас имеет детей или будет иметь детей, будет иметь внуков, так или нет? Вот. Но, скорее всего, кто из вас планирует. Или кто-то уже имеет. Я думаю, так, я думаю, что вам не безразлично, где будут учиться ваши дети. Я думаю, не безразлично, вам не все равно. Вернее, не так. Я думаю, что вам не все равно, какое будет у них будущее. А, ну, как бы, я так понимаю, что а, я вспомнил, как на самом деле мои родители, да, относятся к нам. Ну, у них есть дети, вот я там, сестра еще моя. И я понял через какое-то время, недавно совсем, правда, недавно, до этого я был такой, знаете, а, а, а, Вася Ветров. Вот, ну, по этому поводу в голове ветер. А вот недавно я очень сильно осознал, что э, действительно, э, короче говоря, вот э, поколение, которое нужно сейчас туда бы, держать, передавать туда, и о нем заботятся сейчас, пока ты еще э, здесь, на этой планете. Вот, это моя оценка, я не знаю, может быть не ваша, но моя. И мне было не все равно, где будут учиться мои дети и мои внуки. Угу. У меня есть и те, и другие, несмотря на мой возраст. Вот, у меня уже внуку 6 лет, он живет в Америке. Вот, э, ну и, и недавно еще у меня вот, короче говоря, бэби, бэби, мой бэби маленький такой есть. <laughs> Вот. Короче, э, фишка вот в чем. Э, а, смотрите, представьте себе такую картину. В школу приходят дети, в школу приходят дети, и сегодня там э, идет очень сильный конфликт между детьми и между, э, и между, между преподавателями. Конфликт в чем? Преподаватели ставят двойку по химии, которая мне не, она мне не нужна, потому что она мне не интересна. Понимаете, сколько у вас было предметов неинтересных вам? Сколько? Много? И что получается? Вышли через стресс определенный, правильно? Но ну, вопрос у меня, зачем мне испортили табель двойкой по химии? И мою репутацию на всю жизнь перечеркнули до стресса ребенка. Если мне эта химия 300 лет не пригодилась, например, или высшая математика, понимаете? Вот. Это доказано, что э, физика, там, химия, математика, такие науки, они на самом деле никому толком не, э, никак сильно жизнь не поменяли. Простой пример. Э, Hyundai, товарищ, знаете, что такое Hyundai? А, да, который создал корпорацию Hyundai. В 42 года не умел писать. Не умел писать в 42 года. Это ему не помешало создать корпорацию, очень мощную, большую, корпорацию Hyundai. Таких примеров вот столько. Вагон и две тележки про миллиардеров, которые не имеют высшего образования, и кто-то даже в школе не учился. В третьем классе ушел, вообще ничего не понимает, что происходит, и хорошо. Чем меньше вот этого хлама в голове, тем э, лучше живет творческая энергия там внутри. Вот. И понимая это, я понимаю точно, что я не отдам своих школ, классическую. И собралась группа энтузиастов, людей, сообщество международное. И с разных стран мира. Это предприниматели, успевшие, со, успевшие, успешные, состоявшиеся предприниматели собрались. И каждого захватила эта идея. А давайте для своих будущих поколений построим, короче, крутую онлайн-школу. Вот. И когда нам говорят, э, это не то, я говорю, нам, нам все равно, что вы говорите. Мы строим для своих детей. Точка. Все, отойдите в сторону. Не мешайте нам. Там критики там приходят всякие, там начинают там ватники, всякие там ну, слюной там это не то, то не то, это не так, это не так. Все, короче говоря, козлы, один я хороший. Вот, да? То есть разговоры в пользу бедных. Почему все плохо, кто в этом виноват? Так вот, получается, что нам фашист реально все равно, по большому счету, ну, обратную связь мы слышим, все хорошо, но нам все равно, там, кто нас критикует и так далее. Мы делаем свое дело. Мы строим академию, послушайте, мы строим академию, э, реально академию эффективности человека, его продуктивности, во всех сферах жизни, во всех направлениях. Вот. Для своих будущих поколений. Кому-то интересно? Да. с нами, а? Академия эффективности. Эффектив, да, да. Кому интересно, go с Кому не интересно, нет проблем. Нет проблем. Мы все равно это делаем, будем делать, делали, делаем и будем делать дальше. В итоге, в итоге мы э, собрали, по ходу пьесы открывалась все больше и больше картин, видение больше. Мы собрали целый кластер вот, вокруг э, вот, э, названия EasyBiz. То есть, с одной стороны, это академия, с другой стороны, это блокчейн-технологии со смарт-контрактами, там, со всеми вытекающими последствиями. То есть, это, это как э, ну, корабль, и вы на него поставили новый двигатель. Строили космический корабль и поставили новый двигатель нового поколения. Не те, которые старые на керосине летают, как длинно надо завести, сесть космонавт, не знаю, выживет или не выживет, ну, и понятно, куда он прилетит. Так вот, а, с другой стороны, с другой стороны, а, мы увидели шикарную еще возможность, что здесь можно на этой площадке собирать людей и продюсировать, продюсировать, продвигать гениальные там идеи всякие, прямо брать и вот находить таких людей, носителей классных идей, потому что любой стартап, любой стартап, любая миллиардная компания в мире, если мы на нее посмотрим, она началась откуда? С инвестиций чьей-то идеей в голове. Правда? У кого-то пью, мысль пришла в голову, о, запилю ка я Facebook. А кто-то говорит, а я контакт, а я телеграм. И пошло-поехало, понимаете, да? А кто-то говорит, а я электромобиль. И появилась Тесла. Это вопрос мысли в голове чьей-то идеи. Правда? Вот. Представьте, сколько людей еще на Земле сегодня ходит с э, просто невероятными идеями. Сегодня вечный двигатель существует, мы его видели. И вы можете его посмотреть в Ютубе, посмотрите, забейте вечный двигатель, вы увидите 20 моделей, реальных 20 моделей минимум вечного двигателя. Он существует. Будущее наступило, здрасте реальность. Все же машины летающие появились, все же много чего появилось. Это как фильм, если вы помните, кто-то из э, СССР родился в те времена. А, я в 70-х годов я только родился. Капитан Немо всплывает, черно-белый фильм, на подводной лодке. Нажимает на часах кнопочку появляется э, лицо человека, и он с ним общается на другом конце земного шара. Для нас это была фантастика. Сегодня этим никого не удивишь, правда? И заметьте, как фантастика круто сбывается. Да, это воплощение каких-то идей, каких-то, например, допустим, там, э, гениальных мыслей. Есть такой проповедник, вернее, его уже нет, но он был, но он очень действительно известный э, человек на Земле, Майлз Монро. Он написал книгу Э, называется «Понимание твоего потенциала». Книга. Просто шикарная книга, если где-то упадется, читайте, захлеб, вообще очень крутая тема. Просто, о, рекомендую от души. И начинается эта книга с таких слов. Самые большие сокровища на Земле, самые большие сокровища на Земле, находятся не, не на золотых приисках, не на в алмазных рудниках, не в нефтяных залежах, а самые большие сокровища зарыты на кладбищах в виде невостребованного потенциала и нереализованных идей. Понятно, да? Именно потом нам пришла в голову эта мысль, а давайте мы сделаем слоган хороший. Э, слоган называется просто «Гениальные умы, добро пожаловать домой». Все, это еще одна фишка, ради которой интересно жить, понимаете? Ради, ради которой интересно играть в эту игру. Одна ради того, чтобы э, для, для детей построить, другая вот ради вот этого. Вот. И плюс еще, плюс еще, третий момент – что это можно, оказывается, еще и монетизировать, все это дело. Это можно превратить, превратить все красиво, закрыть еще последним пазлом, и превратить в хорошую финансовую модель, экономическую, где добавляются сюда продукты, находятся, добавляются продукты хорошие, которых, например, допустим, еще там в мире толком нет. Экон... Э, а распределитель финансов, самая лучшая реклама, как это продвинуть на рынок? Самая лучшая реклама – это сарафанное радио, кто бы что бы не доказывал, кто бы что бы не доказывал. Простой пример, который решает абсолютно все, расставляет на свои места. Библия. Да? Какая реклама у этой книги? Вы знаете, что это лучший бестселлер на земле? Как он продвигается? Вы видели баннер где-нибудь, по телевизору рекламу какую-то, мощную, активную, в роликах там. Фильм идет и каждые пять минут показывают. Читайте Библию, купите Библию, придите в магазин. Нет? Как это продвигается? Сарафан на радио. Рекомендуют люди друг другу. Люди друг другу всегда продвигали, всегда. Это самая лучшая модель продвижения на рынок товаров и услуг информации. Лучшая, никто лучше ничего не придумал. Интернет, телевидение, это все, короче говоря, э, хорошо, конечно, но вот эта штука, она более эффективна, это доказано. Это доказано. Вот. И мы здесь обнаружили просто хорошую матема математику, реально хорошую математику. Вот. И взяли ее, прикрутили, и получился такой очень крутой э, стейшн, на которые попадают люди, их жизнь меняется. Все, все, что мы создали, мы создали просто портал для изменения жизни людей. Все. Не более того. И где интересно находиться, просто интересно. И ты, ни, ты ни, ничем, ничто тебя не обязывает, ты никому ничего не должен. Вот, э, никто тебя ничего не заставляет делать. Ты пришел, у тебя вот э, Лига свободных личностей, так сказать. Такая большая, огромная. Это отдельная страна в которой на самом деле нормальные законы, нормальные люди и нормальная... Вот что такое изибизм. Как реализовать идею изибизи? Через какой контент? не понял вопрос. Ну, вы говорите, если у вас есть идея давайте подключайтесь. Где конкретно? Да, это через э, время. На, смотрите, давайте так. Нам э, сегодня Какое у нас сегодня число? 26. Завтра исполняется 8 месяцев нам. Завтра. Нам 8 месяцев. Вы себя помните 8 месяцев? Скорее всего, вы даже не ходили. Скорее всего. И, скорее всего, вы сосали ман на сиську. Вот мы такие сегодня. И мы постепенно, э, шаг за шагом, идем дальше, дальше, дальше, делаем, а, там, все заканчиваем блокчейн, сделали бэк-офис, идем дальше. Понятно, да, следующие рубежи наши. И один из следующих рубежей наших – это внутренняя такая некая краудфандинговая площадка, некая, ну, площадка для э, мониторинга и э, публикации разных, э, допустим, там, идей и так далее, да? которую потом можно превращать в стартапы, запускать во всю и внутри своего сообщества, э, помогать своим же партнерам, своим же партнерам, первыми участвовать в будущих Apple, в будущих Google, Facebook и так далее, как акционеры, понятно? При помощи токена. Ребята, алло, вы со мной? Да. Да? Это понятно? Кто из вас хотел бы реально оказаться в то время, когда продавались перед еще биржей, выходили на продажу акции Apple? Почему? Ну, потому что они стоили по 10 центов, а сегодня стоят по э, больше тысячи долларов, понимаете, да? Купив на 100 баксов акции Apple, вы становитесь априори долларовым миллионером. Вот такие вот дела интересные. История повторяется. Таких сюжетов будет знаете сколько? Иногда мы будем так вот смотреть кто-то и говорить, как же им повезло, как то пролетело мимо меня. Да мимо тебя всегда все пролетает. Всегда, ты просто обрати внимание, оно всегда мимо тебя пролетает. Ты просто возьми когда-нибудь, наконец-то скажи, я тоже хочу в этом участвовать. Это норма, и я тоже достоин этого. Оно начинается всегда. А, а еще пару лет подумай, вдруг не дало, знаете? Вот. Ну подумай. А потом скажешь, как так, а? Я знаете, как говорю, ребят, послушайте, товарищи криптовики, Услышьте, говорю, алло, что вам сейчас я скажу? Так или иначе вы будете торговать монетами э, а, из Ибизи. Вот увидите. Просто увидите. Почему? Потому что это будут трендовые монеты, вам просто придется ими торговать. Ты, говорю, Риплом торгуешь, Dash ем торгуешь? Торгую. Вот ты будешь торговать из Ибизи монетами, вот увидишь. Просто потом ты скажешь, ну как же, что же? Португальский режиссер, твою мать, а? Ну, как я пропустил такую возможность? А я тебе говорил, Алло, мы знаем, что мы делаем, потому что мы э, разрисовали целую э, стратегию, и есть огромное количество людей, которые это сейчас усиливают. И я понимаю, что э, если начинаем все там с четверых опорных столбов, то их сегодня э, уже десятки тысяч опорных столбов собираются, которые это смогут продвинуть на самом деле вообще. Есть и деньги, есть и люди, есть все, есть связь, есть все. Есть желание, есть страсть. Поэтому те, кто занимается крипто, так или иначе будут торговать нашими монетами. Потому что за ними, во-первых, будут стоять технологии, реальные продукты, реальные идеи. И не только люди, а и технологии. Когда ты покупаешь именно монеты и открываешь CoinMarketCap, смотришь, короче говоря, там, что стоит за монетами, за большинство монет там монетах ничего не стоит. Что стоит за биткоином? Ничего. Блокчейн-технология, все, за биткоин. И вера людей, то что да, это, короче говоря, э, что такое крутое, эксклюзивное, я хочу быть владельцем этого. Все, а когда у тебя за стартапом, например, вечный двигатель стоит, как вы думаете, пойдет такая идея в мир, например, как вариант? А? Да. Да. Или но ну, подобные вещи. Она не проходит, их очень много, но почему-то не может прорваться. Почему те технологии, которые были воплощены, изобретены еще сто лет назад, до сих пор не проявились? Да, сейчас мир интернета легче чуть-чуть. Послушайте, этот вопрос ну, тоже такой же. Почему сегодня э, все знают, что рак полностью лечимая болезнь, это такая же болезнь, как и насморк? онкология, кто вам сказал, что это смертельная болезнь, плюньте ему в лицо три раза и скажите, чур на тебя. Это, это такая же болезнь, как и насморк, она излечимая лечится вот так, элементарно просто. Доказала куча людей, даже в последней стадии людей вытаскивают, говорят, какая четвертая стадия, иди-ка сюда, товарищ, он уже не ходит, а что там происходит? А просто ты пришел, тебя присадили на иглу, один раз присадили на иглу, второй раз и все, иммунитет начинает просто той э, по жесткой схеме косячить, и дальше что происходит? Все, тебе колят, колят, химия, химия, терапия она тебе поможет, но просто оттягивают время для того, чтобы выпахать лбам. деньги просто. Да. Просто Именно по этой причине есть темные силы, есть светлые силы, мы сейчас не будем в эту тему углубляться, ладно? Не суть важно. Но я верю в то, что мы э, э, на стороне светлых сил, и э, подобное, подобное создается, что-то на Земле, куда сильный противовес. Вот. И прикольно в этом участвовать. Поэтому э, все, про, про, про SBC понятно, да, теперь про маркетинг. Теперь про маркетинг план. Последний момент остался. Когда спрашивают, э, там сетевики встречаются, два сетевика, <laughs> я вообще умиляюсь, когда наблюдаю не картина, встречаются два сетевика. И они, короче, друг другу доказывают, у кого маркетинг толще. Понятно, да? Как они это делают? Они, во-первых, с этого сразу начинают садиться и будут рисовать кружочки. И начинают рисовать кружочки там и так далее. Я не рисую ничего, ни, матрицы, ни э, линейки, ни бинара. Есть по этому поводу видео, можно пойти посмотреть. Но вкратце это можно объяснить так. Не знаю, эта штука вытирается. Вот это вытирается. Смотрите. Представим себе такую картину. Колодец. Колодец. Колодец, в котором есть вода. Вот. Вы хотите попить воды. Вы хотите попить воды. И вопрос. Есть, а вы очень хотите пить. Реально. И есть у вас несколько путей прихода к этому колодцу. По одному пути нужно идти 30 километров. По одному пути нужно идти 50 километров. Слышали, да, про это? А по какому-то пути вам нужно идти, например, 5 километров, допустим. Вопрос. Вопрос из э, учебника китайской математики. Какой путь ближе? 5 километров. Отлично. Теперь говорю, дорогой мой, идем дальше. Мы приходим в сетевой маркетинг как бизнесмены с целью заработать денег, правильно? Цель бизнеса в чем? Получение прибыли. Откуда берется прибыль в сетевом маркетинге? Из двух составляющих, которые называются товарооборот и процент товарооборота. Понятно, да? Профессионалы знают, новички не в курсе. Они думают, что я получаю 50% там, или там, компания 50, там, 65%. Э, от товарооборота. И новичок думает, что он получает 65%. На самом деле, вот ты пришел, построил сеть, у тебя куча людей, и 65% отдают на всю твою сеть, на всю твою организацию, с товарооборота, который ты построил. А ты как лидер получаешь там в лучшем случае 2-3%, в лучшем случае. Если мы сейчас говорим про э, классические сетевые компании, большинство, которые сегодня на рынке представлены и масштабно работают. Итак, если мы возьмем колодец это, это образно, да, получится? 1 миллион долларов, 1 миллион долларов заработок. Кто из вас хочет заработать миллион долларов? Поднимите. Супер, отлично. Вот представьте, это ваш колодец, 1 миллион долларов. То для того, чтобы заработать в сетевом маркетинге 1 миллион долларов, нужно сделать какой-то товарооборот. Если посчитать по математике, то это в среднем где-то 30-50 миллионов долларов. Каждый миллион это километр. Понятно, да, почему? 30-50 километров. 30 миллионов долларов нужно сделать товарооборот для того, чтобы заработать миллион. 30 километров пройти, чтобы прийти к колодцу. Ты можешь не дойти, ты можешь, скорее всего, вот здесь э, умереть от жажды, упасть и не подняться больше. А у меня, говорю, 3 километра на самом деле, то, чем я занимаюсь. Путь. Я могу его не пройти, как ты пойдешь, а пробежать, потому что есть инструменты, которые позволяют, как на ковре самолете лететь. Так вот, говорю, мне теперь все равно, какие мне будешь кружочки рисовать, дорогой мой. Зачем мне к тебе идти работать, если к твоему колодцу мне идти 30 километров? А к моему колодцу, вот здесь вот, есть другой, вернее, путь. Не то, чтобы к моему колодцу, есть другой путь, 3 километра. 3-4 километра. Если здесь маркетинг наш, наш разложить. Понятно, да? Теперь говорю дальше. Следующий момент. Следующий момент. В этом маркетинге отсутствуют какие-либо условия вообще отсутствует. Он фри. Он просто, это как комбайн. Ты ехал, ехал на комбайне, остановился, тебе надоело косить э, пшеницу. Вышел, поглубже лег, поспал, проснулся, включил комбайн, поехал дальше. Вот так работает наш маркетинг. Ясно? Вот. А так, как работает твой маркетинг, знаешь как? 25 числа каждого месяца у тебя начинается стресс. Я это проходил. Я это проходил. До этого мы счастливые сетевики, крутые, классные такие, наконец. И вот 25 число, твою мать, настало. Договорился это дата. Это страшная дата, на самом деле. Потому что конец месяца, потому что всегда кто-то не успевает закрыть объемы, всегда срывается квалификация, всегда где-то кто-то, какая-то сволочь, не докупила на 10 долларов и по, по всей оплайн ветке, короче говоря, бабах, обрушился это, э, это здание, рухнуло. Все, и у тебя под тобой лидер выходит на одинаковый процент с тобой, и ты Мало того, еще один нежданчик прилетает. Ты вдруг узнаешь, от этой ветки ты ни хрена не получаешь. Потому что у вас равные квалификации под, э, по процентам, понятно? И вдруг ты получал какой-то месяц 10, а тут тебе дайте тысячи возьмите. Отлично. Вот как вы, говорю, живете. А у нас, говорю, такого нет. Слава Богу, аллилуйя. Теперь говорю дальше. Самое веселое, знаешь что? Даже не это. Ты можешь мне показать сегодня хотя бы один маркетинг, где можно на одной ветке заработать миллион долларов. На одной. Ты привел одного человека, тебе так повезло, что под ним этот человек привел еще одного, и тот оказался активным. Реально активным. И ты можешь заработать миллион долларов. Покажи мне, где есть такое в любой какой-то другой компании. Нет. Тогда скажи мне, есть вот эти три условия для тебя понятны, зачем ты идешь вы знаете, а я все равно возьму крест и по дороге Белороса пойду, и пойду, и все равно я умру, блин, за флаг своей компании. Ну понятно почему, потому что есть три категории сетевиков. Бомжи, зомби и профессионалы. Кто такие бомжи? Они везде и нигде. Их легко обнаружить по нескольким каталогам сразу в кармане, понятно, да? Вот. Или заходишь в какой-нибудь там э, офис сетевой компании, а у них там 5 витрин разных компаний. О, классно! Сбор бомжей, плотных и нищих, понятно, да? Теперь дальше. А, смотрите, категория следующая. Зомби. Нам денег не надо, дай флаг подержать. Одна а барышня в одной компании, я не буду называть это имя, компания великая на букву А, сказала мне однажды такую вещь. Неважно, какая компания. Может быть, Арифлейм. Я так говорю. И она мне говорит, я говорю, скажите мне, пожалуйста, вы уже 8 лет в компании, денег вы не зарабатываете ну реально не зарабатываете, это просто видно по вашей обуви даже. Вот. Вы мне скажите, говорю, другое. И по глазам говорю, вот, несчастно вас поняли, и по обуви, это видно. Скажите, пожалуйста, а, а за что вы рубитесь? Какой первичный мотивационный фактор все-таки у вас? Есть же э, такое понятие мотивационные факторы, по которым люди приходят в MLM. Кто-то приходит, ему нравится спикер, он говорит, да мне все равно, там деньги, там слава, успех, мне все равно. Мне очень нравится слава Поляков, все, я, короче говоря, там в экстазе, когда выступаю, и я, я даже готова без денег работать и приходить на его выступление. Все, То, у кого-то есть такой фактор мотивационный. Да, это правда. Вот. Кому-то нравится просто, вы какие люди, вы как интересно, да, вот, кому-то нравится продукт, о, все, продукт номер один в мире, и точка, и самый лучший продукт на земле, и точка. Есть разные мотивационные факторы. Вот. И э, есть э, ситуация, когда я узнал еще про один фактор. Я просто вообще там был, это был пик, пик. Это, наверное, хит-парад номер один, у меня место а, ну, в этом хит-параде номер один. Она мне говорит, это же барышня, если взять название нашей компании и превратить в пиксели, получится там 100 миллионов пикселей. И представляете, если взять сейчас из вашего телефона один пиксель убрать, там появится дырочка. А это значит, что это э, возможность для течи в корабле у нас. Если я сейчас уйду, наш корабль может там. Я ей говорю, а что вы курите? Интересно. Правда, мне это интересно. эти товарищи, вы им хрен что докажете. Правда. Потому что они э, да, и он уходит, слышите, гордый уходит исчезает из своей жизни. На три недели. Через три недели приходит, приводит с собой три лысых профессора математики. Вот такой вот Талмуд бумага говорит, садись, мы вот три недели, три недели изучали ваш маркетинг, и мы вам пришли доказать, что он хуже, чем наш. И говорит, что дурак, говорю, белины объелся. Мы за это время, говорю, машины купили. А ты ходил, ты знаешь кто? Гинеколог. Те, где другие счастье ищут, ты проблему пошел искать. Красавчик. на категориях стариков. Гинекологи. Ребята, профессионалы, профессионалы. Это те люди, которые понимают вот эти вещи, которые говорят, слушайте, компания это инструмент, а реально, и маркетинг это инструмент. А у меня есть цель. Я патриот своей цели. Я на самом деле люблю за свою мечту, а не за флаг компании, понятно? Вот. И поэтому я рассматриваю, какие есть варианты. Тем более мы говорим, что <laughs> предложение у нас вообще сверхэксклюзивное, потому что тебя отсюда не выгонят, даже если будешь вести компанию. Даже если будешь бомжом, тебя <laughs> все равно примут. Наше сообщество. Вот. Поэтому можешь где угодно, говорю, работать, чем в других компаниях. А в другой компании, вот просто пойди, пойди, да, поработай в другой компании, э, создай товарооборот, стань лидером, стань лидером. И после этого попробуй пойти, например, позаниматься криптовалютами и сказать, что ты занимаешься криптовалютами. Тебе забанят говорю, твой бэк заблокируют твой чек. Вот. Или там, как часто бывает, ты был замечен на презентации сетевой компании. Ну, конечно, был замечен, потому что я пошел туда рекрутировать людей. Ну, знаешь, мы тебе 50 тысяч долларов не заплатим в этом месяце. У нас есть подозрение, что ты уходишь в другую компанию. Вы что, грибанулись вообще, блин, с колокольни? Я говорю, знаете кто? Я на самом деле не ваш работник, это вы на меня работаете. Потому что если я сейчас уйду, ваша компания нахрен завалится. Я четыре раза это проходил. Я уходил из четырех компаний, и все четыре компании завалились. Сейчас вы посмотрите, как завалится последняя, откуда я ушел. Просто посмотрим. Она... Ну, Нет, я... вопрос же не в этом. На самом деле сетевики рулят, это люди, которые профессионально, лидеры, я имею в виду не те, которые все сетевики, а те, которые действительно лидеры. Это те люди, которые способны, как двигатели, мощные, запускать процессы на Земле. Такие, у торнадо огромные. Их заменить нельзя, их убирать нельзя. Их надо хорить, хорить, лелеять и любить. Издувать с них пушинки. Потому что я не буду сейчас называть реальные имена компании, ребят, но я проходил эти компании очень известные, очень громкие компании. И Слава тоже про это знает. Где наехали на лидеров, лидеры поднялись и говорят, ню-ню, понаблюдаем на ваш Титаник. Я такие, блядь, у нас все хорошо, а у нас, смотрите, какой уже рынок стоит мощный, потребительский. Ню-ню, хренак, что делать, шеф, что делать, все пропало. Все, уже бледные ходят руководители, понимаете? То есть они поняли, что начало конца наступило. И потом поздно, они приходят, говорят, ну давайте как, давайте им как, что вам нужно, чтобы вы нам, нам вернулись в компанию? Я говорю, 1 миллион долларов за 10 минут разговора со мной, и потом я еще подумаю, сколько вы мне предложите на разговоре, на том, принять решение, мне идти к вам или не идти. Понятно, да? Поэтому, говорю, если вы думаете, что я, вы самая модная компания в мире, и я без вас пропаду, вы, говорю, ошиблись. Посмотрите через год, куда я улечу. Потому что меня такие вещи забавляют очень сильно. Это говорит мне вселенная, пришла, говорит, чувак, все, тут тебе не хрен делать, вылазь отсюда, вылазь отсюда, пошли вам возможность. Вот через такие ситуации, я говорю, о, слава богу, вот такие вот знаки. Все, дорогие мои, спасибо большое.